Ünite 2. Nerede? B. Sayılar. Kaç? Ne kadar? Kaç lira? Okulda kaç sınıf var? Okulda 10 sınıf var. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Telefon numaran kaç? 0 212 122 43 75 Bu kitap kaç lira? 20 lira. 1 litre süt ne kadar? 1 lira. 1. Resme bakalım. Resimde neler var? sayı ile yazalım. 2. Aşağıdaki diyalogları okuyalım. Fotoğraflarla eşleştirelim.